Uh, <coughs> Assalamualaikum Hai Selamat petang Selamat petang eh Okay uh, ah, Sekarang saya di Seri Petaling Okay Bersama dengan um, kita nak buat FB live tau sebabnya nak buat FB live untuk testimoni Aurora Pants. Ha. Seorang cikgu ni saya dengan dua orang cikgu. Ha. Satu cikgu Kak Zahratul daripada Perak. Ya. Okey dan juga cikgu uh, Sumi, Ha, dari Penang. Okey, first kali nak minta yang sebenarnya yang nak share testimoni adalah cikgu Sumi. Ha, Cikgu Simi ni dah pakai Aurora Pants kan? Okey, sebenarnya nah, first kali uh, ah, panggil Kak eh. Kak Sumi tolong kenalkan diri sikit lah. Nama. Uh, Okey, panggil saja Kak Sumi. Kak Sumi dari uh, Penang ya. Yeah. Men- hmm. cikgu lah. Cikgu, okey. Okay. Datang kat sini buat apa ni Kak? KL ni? Uh, ada kerja sikit. <laughs> okey, sebenarnya diorang ni uh, bertugas. Ha, sebagai seorang apa tu? adalah meeting uh, meeting meeting uh, mesyuarat mesyuarat cikgu-cikgu. Ha <laughs> okey. So kan uh, Mr Kumar hi. <laughs> cikgu. Ah uh, jumpa cikgu Kak Zah ni daripada uh, Perak jumpa Kak KL. <laughs> okey. So hari ni kan uh, saya nak tanya sikit lah eh, Kak Sumi. Okey. Kak Sumi sebenarnya uh, kenapa ya? Uh, mula nak apa masalah Kak Sumi sebenarnya okay, sebelum ni? Uh, mulanya saya ada masalah uh, kaki sakit kaki mm-hmm. macam sakit lutut lah naik tangga turun tangga tu lah mm-hmm. uh. sakit kaki okey uh, dah lama mana kak sumi sakit hmm, rasanya hampir setahun lah setahun lah uh. okey sakit kaki yang macam mana kak sumi lutut ke apa macam lalu sampai pernah pergi check mm-hmm. dia kata masalah lutut lah mungkin mm-hmm. badan saya kot rasanya kan mm-hmm sebabkan mungkin uh, berat badan berlebihan buatkan sakit lutut yeah. kat Sumi kan. Setahun lebih dah Kak Sumi je ni eh. Ya. Yeah. Okay, naik tangga turun tangga macam mana masalah tu? Ha, bila naik tu nak naik tu susah lah sakit. Kita kena kontrol ha nak turun pun hmm. kena kontrol kena perlahan pergerakan hmm. kita tu lah. Susahlah kan seorang cikgu yang memang yeah. perlu naik tangga betul yeah. tak? Ha, betul berdiri lama cikgu kan, yeah. mengajar kan? Mengajar dalam bengkel. Oh, dalam hmm, bengkel ya, pula. Jalan lah. Jalan. Tak boleh duduk diam lah. Ke hulu ke hilir macam lah. Hmm, okay. Maksudnya guna betul-betul lutut tu lah. Okay. So, hari ni kan. Okay. Macam mana pula Kak Sumi boleh jumpa Aurora Pants ni? Macam mana tu terbukanya hati nak pakai, nak beli ni? Okay, uh, ah, pada mulanya tengok dalam FB lah. Ah, Facebook. Okay, Facebook siapa? Facebook uh, kawan saya ni. Kak Zah. Uh, ah, Zaratul ni. Okay. Tengok lepas tu teliti, teliti tengok gaji, buat gaji tengok. Eh, oh, eh. macam nak cuba jugalah. <laughs> so, saya contact dia lah. Tanya macam mana nak nak, nak pakai, pakai, kan. Ha. So, uh, bila Kak, Kak Sumi mula pakai? Okay, saya mula pakai tu dalam cuti sekolah bulan tiga itu. Okey, barulah ha, ya. Ha, baru pakai lah. Lebih kurang sebulan tak pergi hidup kena? Ah, sebulan lah. sebulan lah. Sebulan lah. Sebulan. Ha, eh? sebulan. sebulan Okey, okay. selepas Kak Sumi pakai tu, sebenarnya boleh tak share apa feedback Kak Sumi pakai? Senang tak sebenarnya Kak Sumi nak pakai seluar tu? Okey, saya pakai seluar tu kan. Pertama sekali sebelum ni, hmm. nak semayang, nak solat tu ada masalah. Okay. Ha. Turun du, naik tu naik tu lah. Kan nak, hmm. nak duduk ta, apa duduk tahiyat awal tahiyat akhir kan. Hmm. Okay, lepas pakai seluar ni dalam seminggu macam tu kot rasanya. Hmm. Eh rasa macam ada perubahan. Ha, perubahan yang macam mana tu Kak Sumi? Rasa macam selesa lah. Ha, lebih mudah lah ya? Ha, lebih mudah dah. lah sakit tu. Ha. ha. Kemudian tak apa lagi. Lepas tu pergi sekolah. Satu seminggu pakai? Ha, macam seminggu ha, macam tu lah. Ha, okay. okay. lepas Tapi saya jarang bukannya pakai tiap-tiap hari yang kadang tu macam nak pakai lah, ha. Lah, lah, lepas tu ah, on ha. off je pakai ha. Oh, lepas tu pergi sekolah ha, pergi sekolah pergi sekolah tengok eh rasa macam turun tangga ni naik tangga ni eh rasa hmm. macam kurang sikit sakit ha. eh sebab pakai seluar ni ke hmm. <laughs> Ha. memang betul lah tu kan Okay, satu lagi uh, satu lagi yang baru-baru ni cuti yang baru ni mm-hmm pergi uh, apa? Ha. Lah, travel Pergi travel ke Sabah lah. Uh, kan biasa kita jalan banyak ni kita akan sakit kaki. Oh, melancong ke? Ke ah, Sabah? Uh, lebih kurang macam tu lah. Oh, <laughs> mesti jalan banyak. <laughs> so, memang sepanjang duduk kat sana tu memang pakai lah. Ha. Uh, bila aktiviti kita tu kan, ha, kita yeah. pakai ke okey tak, tak rasa sakit lah. Hmm, okey Alhamdulillah. So, Kak, uh, Kak Sumi rasa uh, apa lagi Kak Sumi nak share tentang uh, feedback yang Kak Sumi itulah kalau ada kawan-kawan yang kat, kat luar sana mm-hmm. kalau rasa macam ada masalah macam saya ni sakit kaki ke sakit lutut ke mm-hmm. uh, cubalah pakai uh, mm. bila pakai ni baru tahu macam mana rasa Hmm, okey ke tak okey ha Sama je kalau cikgu-cikgu ni macam hmm. biasalah normal lah mm. kaki lutut memang memang sebab Jarang banyak sebab sikit. kita orang banyak ha, banyak berdiri kebanyakan tambah dalam bengkel kan kita semua yeah. nak ya. cepat pergerakan tu cepat yeah. Ya. ha. Ah. maksudnya orang tak apa bila kita banyak guna kaki ni kita masalah kaki sakit tu akan ya, dapat lah mesti yeah. punya lah kan uh, so benda ni Aurora Pants ni membantulah yang kat yeah, sini ya. banyak membantulah hmm, Alhamdulillah rasa lepas ni rasa macam nak tambah hmm. lagi koleksi lah. hmm. lah oh ya ke <laughs> bulan ni sesuai beli <laughs> <laughs> Okay Sebenarnya um, Tadi kan Kak Zah dah share Kak Zah kata kan Sekarang jadi rumit kan Dekat hotel ni So mm. Kak hmm. Zah nampak Perbezaan Yang Kak Zah jumpa yeah. Kak Sumi Bulan lepas Dengan yeah. kali ni mm-hmm. uh, Kak, Kak Zah share sikit Okay um, Selepas je uh, Kak Sumi ni Beli pants ni dari saya hmm. uh, First uh, first time kami jumpa lah uh, Bulan dalam bulan Bulan tiga tu selep, uh, Selepas Kak Sumi Pakai dalam seminggu hmm. Uh, saya nampak masih lagi pergerakan uh, solat dia tu macam nampak macam susah sikit lah. Uh, macam susah sikit memang kita nampak. So hari ni uh, untuk minggu ni uh, apa ni berpeluang lah untuk jadi rumit. So saya nampak pergerakan solat tu memang dah berbeza dari yang hari itu tu. Ah hari yang first time. Alhamdulillah lah itu. Dengan izin Allah. Ah dengan izin kan. Allah lah kan kita usahakan. kan. Hmm betul melalui Aurora Pens ni kita dapatlah uh, apa manfaat dia dengan izin Allah okey. So hari ni kan bila kita solat pun senang. Ni kita dah dekat dah Ramadan. Nak Ramadan kan? Ha so kita nak tarawih kat Kak Sumi nak nak cerita nak suruh tak orang pakai. Yalah. <laughs> So, bulan apa ni Ramadan ni kan? Ha. Uh, sesuai penting sangat sebab kita dekat bulan Ramadan ni lah time kita betul-betul nak buat solat tarawih kan. Ha. Banyak amal. Dengan amal ha banyak amal bangun malam solat semua kan. So penting tak kaki kita kan sekarang. Ya, penting. Uh, tapi takkan nak tunggu bulan Ramadan buat pakai? Eh? Ha, boleh. Ha, uh, better kena mula sekarang lah. Kita mula dapatkan uh, ha, alur apa yang sendiri dapatkan Insyaallah eh bukan kat sumi seorang yang dah dapat manfaat ni kan betul tak kat sumi ya, betul, ramai ha, ramai hmm. sangat dah so hari ni uh, syukur alhamdulillah terima kasih kat sumi sebab dengan kak Zah eh sebab um, untuk pesudi ha nak berkongsi dengan kita semua nak ikhlas di hati nak share uh, supaya sama-sama dapat uh, keyakinan tentang uh, Aurora Pants ni dan mula pakai lah eh keyakinan tu. Beli mesti pakai. Ha betul. Hmm. Ah okey. Sebenarnya lah simpan. <laughs> Kan? Sebenarnya kan Kak Sumi cerita tadi dia pakai orang kata apa pakai pun ponteng-ponteng. Ha, ya, ha ah. ponteng, ponteng, ya. pun alhamdulillah dalam masa seminggu berkesanlah untuk Kak Sumi kan. Ha kalau Kak Sumi pakai sehari lebih daripada 8 jam Kak Sumi. Ya Allah ya, insya-Allah lah ha. Insya-Allah lah. So hari ni saya rasa ada apa-apa lagi tak nak cakap? Kut nak tambah sikit-sikit? Hmm, ah. Kak Zah nak cakap apa? Hmm. Cuma yang bestnya Alora Pants ni selain daripada um, boleh sembuh ataupun kurangkan sakit lah kita punya lutut. Hmm. Kita harapkan Kak Sumi uh, lepas ni boleh pula um, menurunkan berat badan kan. Ah. Dia pun dah ada, dah ada, dah, dah ada tanda-tanda dah. Kan. Nah. Ah, pakai seluar pun dah rasa ada longgar-longgar kan. Eh, itu itu on off on off. Bayangkan hmm. kalau kalau disiplin pakai 8 jam satu hari paling kurang kan. Mm. Mesti boleh insya-Allah. Kalau uh, boleh boleh boleh kurus. Bila yang Kak Zumi perasan Kak Zumi seluar Kak Zumi longgar tu? Masa pergi ke Sabah itulah. Ha, macam mana tu? Rasa ah, seluar tu pinggang hmm. dia longgar sikit. <laughs> Bila tanya Kak Semi tadi Kak Semi umur badan Kak Semi tak ukur tak kira tak timbang. Uh, ukur tak, tak ukur. Tak ukur. Uh, tapi seluar longgar. <laughs> tapi yang yang paling bestnya kalau uh. timbang tu tak best sebenarnya. Uh. Yang best kalau kita ukur uh, inci. Inci. Uh, uh. Inci loss tu lagi best daripada uh. kg loss. Uh, betul hmm. betul sebab kita KG orang tak tanya berat yeah, kan? Kita jalan tak bawa timbang <laughs> kan? kan orang tengok, kan? orang tengok kita kan? ha. So kalau badan kita kurus sikit, kita ber, lebih berkeyakinan eh? Ha, yang penting kita nak sihat eh, kan? Kak ya, sumi kan? Yeah, ya. yeah. Ha, nak sihat. So kalau orang apa, harap-harap raya tahun ni pakai saiz yang lebih kecil kan Kak Sumi? <laughs> Ah, okay, insyaAllah kita sebab uh, gabu, uh, kalau dalam puasa ni kan uh, insyaAllah kan puasa ni kita rehatkan kita punya perut perut kita ha. kan uh, mungkin ha. bukan lah saya yakin ha. uh, dengan kita jaga kita punya makan bulan ha, ha. puasa tu memang terjaga lah kita punya Betul. makan tu diet kita dah memang terancang dah ha. uh, dengan pakai lagi pants ni insyaallah memang uh, raya uh, memang saiz baru lah ha, pasti uh, make sure ya siapa yang dah ukur dah dah nak beli baju raya yang saiz tu make sure eh bila pakai pants ni nanti dia akan Ah, jaga-jaga yang dia akan turun <laughs> size. Nanti kena pergi kan baju tu. <laughs> Okeylah. Uh, ah, so setakat ni sajalah perkongsian kami eh. Uh, saya harap uh, dengan perkongsian ni dapatlah bagi manfaat pada semua orang. So kita jumpa lagi lah di FB Live yang akan datang. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.